Aujourd'hui, ST Microélectronique participe à l'usine extraordinaire, un événement incroyable dans un bâtiment superbe, le Grand Palais. Chez ST Microélectronique, on croit que notre participation à ce genre d'événement est essentielle pour donner une vue aux jeunes et au grand public de ce qui est l'industrie 4.0, à la fois pour observer les nouvelles technologies innovantes euh, qui sont utilisées, et aussi pour rencontrer et entendre les expériences des gens qui y travaillent. Et maintenant, je vais laisser la parole à John qui va nous faire visiter l'univers inventé. Alors John, qu'est-ce que tu nous fais visiter Ok Sarah, commençons par les capteurs optiques. Allez, Immédiatement. Allez. <laughs> Alors, comme je vous le disais, nous allons vous présenter les capteurs optiques qui, chez nous, se déclinent en deux familles. Une famille, le capteur d'image. Ici, un capteur d'image dédié au monde de l'automobile. Plus précisément, à l'intérieur de l'habitacle. On va monitorer, surveiller le conducteur pour vérifier qu'il ne s'endort pas. Ok Là, on voit par exemple ton visage, on peut suivre ton visage. On peut aussi suivre tes yeux et ton regard. On sait si tu t'endors ou si tu es inattentionné en train de regarder trop ton téléphone portable par exemple. Ah oui, oh, ok, ok, ok. Deuxième famille, les capteurs de mesure de distance comme présenté ici d'ailleurs. Ce capteur là permet de mesurer la distance basée sur du temps de vol. Donc on émet des pulses laser, on regarde combien de temps ça met pour toucher notre main et revenir au capteur. La vitesse de la lumière étant constante, on a la distance donc obtenue entre le capteur et notre main. Je propose de continuer le tour dans le monde inventé par euh, les méthodes pour programmer nos microcontrôleurs, parce que nous fabriquons des microcontrôleurs, et les méthodes les plus simples, des méthodes très appropriées au monde de l'éducation. mes collègues vont vous présenter ça immédiatement. Super, ok, merci John. Merci à toi. Alors bonjour. Bonjour Sarah, merci John pour la transition. Alors on Alors effectivement, je te propose de faire une démonstration, une petite présentation de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on propose une carte à l'intention du, monde des développeurs, puisqu'elle contient tout ce qu'il faut pour euh, fabriquer une, application pour les écoles. On a une carte qui contient un microcontrôleur, des capteurs de température de pression, la connectivité Bluetooth. Et on, a, euh, on offre aujourd'hui en, en version bêta un environnement de développement vraiment adapté euh, aux écoles euh, qui permet en fait de construire euh, le code euh, à travers l'assemblage de blocs de fonctionnalités. Donc on a une petite démo ici où on montre de manière très très intuitive comment faire clignoter, donc vraiment le, truc de base, faire clignoter une LED alternativement. Cool, allez on va regarder une petite démo Voilà, C'est parti. Alors tu vois, ici sur la gauche, tu, as une visualisation de la, carte. Et ici tu retrouves tout un tas de blocs élémentaires. Donc on va commencer par faire une boucle infinie dans laquelle en fait, on va venir insérer des, contrôles sur les LED de la carte. Donc voilà, je, prends cette boucle Digital Write Pin, j'affecte sur le LED et je le mets à l'eau, donc il sera éteint. Je duplique ici la fonction, je l'insère tout simplement et je la mets à... Euh, alors je vais mettre sur la deuxième et la deuxième je vais la mettre allumée. Je vais refaire la même chose une deuxième fois. Donc la LED, je vais la mettre, la première je l'allume, j'éteins la deuxième, et au milieu, je vais mettre un timer pour faire une petite pause, sinon ça irait trop vite. je vais mettre 500 millisecondes. je vais refaire la même chose en sortie de boucle. Ah, donc tu vois que la LED 1 va être éteinte, la deuxième allumée. Ensuite, 500 millisecondes après, on éteint la première et on rallume la deuxième. Et donc je vais envoyer le programme sur la carte en faisant télécharger. le code binaire a été enregistré sur l'ordinateur je fais un copier déplacé sur la carte, qui est, vu comme un disque, euh, comme une, carte, clé USB en fait. Voilà, donc euh, la carte clignote, le transfert a lieu. Et une fois que le clignotement est arrêté, on peut voir la carte qui exécute le programme euh, qu'on a, fait avec le, blink alternatif des, deux LED. Merci beaucoup pour ce démo Thomas, c'était super intéressant. Je pense que j'aurais adoré avoir ça quand j'étais petite. Moi aussi. Je non, c'est clair. Alors, euh, maintenant, euh, qu'est-ce qui euh, arrive après Voilà, eh ben, effectivement, là, ce que je présente, c'est une version bêta. mais les développements sont en cours et on va très bientôt en fait, terminer la phase de développement et livrer la version finale sur l'adresse makecode.st.com. Et euh, la version finale permettra en fait d'accéder à toutes les fonctionnalités de la carte, à tous les capteurs de, déplacement, de, euh, capteurs de proximité, euh, surtout à la fonctionnalité de communication sans fil. Donc les cartes pourront discuter les unes avec les autres ou discuter avec un téléphone portable. Et ça, ça va permettre vraiment d'ouvrir le champ des possibles à tous les élèves qui s'en serviront en classe. C'est génial. Alors donc c'est makecode.sc.com. C'est ça exactement, tu as tout compris. Super, merci Thomas. Avec plaisir. Alors John, où est-ce qu'on va maintenant ben, nous allons continuer avec des produits finis, là on a travaillé beaucoup sur le développement, donc l'intérieur. Nous allons continuer avec des produits finis, je te propose de continuer avec euh, la tablette graphique Slate 2+. John, tu nous as amené chez ISKN et la Slate, ben, raconte un peu. Oui exact, ISKN c'est l'entreprise qui est créateur de la Slate, une tablette graphique, vous allez le voir, qui contient un nombre de produits ST, donc un microcontrôleur, des régulateurs de puissance, ainsi qu'un module Bluetooth pour la communication sans fil. Je vais vous laisser Céline présenter son produit. Très bien, enchantée Céline. Ouais, bonjour. Euh, oui, alors la Slate, c'est une tablette graphique, mais pas comme les autres, puisqu'en fait, elle permet de dessiner avec n'importe quel crayon, feutre, outil de dessin, euh, avec, euh, sur n'importe quel papier, pourvu en fait que l'outil de dessin soit, muni de la, de la ring, donc qui est une bague qui donne des super pouvoirs à à vos crayons puisqu'en fait, il suffit de la poser à votre outil euh, et, du coup, vous pouvez numériser simultanément votre création. Voilà, donc en fait, ça permet vraiment de garder l'authenticité euh, du, papier, du crayon et de dessiner et de, numériser. Et, euh, et, voilà, du coup, on voit Kirsten qui est en train de dessiner avec. Voilà, donc on voit que Justine est en train de dessiner. et ce qu'elle dessine, ça apparaît tout de suite sur l'écran euh, avec l'application euh, qui fonctionne avec la sled qui s'appelle Imaging, qu'on peut télécharger. Et donc voilà, donc on peut utiliser euh, n'importe quel... on peut avoir un rendu, on peut dessiner avec un crayon, avoir un rendu au, stylo ou avec du feutre. On peut coloriser également. On exporte dans n'importe quel format, donc en PSD, en PNG, en format vectoriel. Et on peut même euh, exporter en MP4 pour avoir un time-lapse, donc un petit film de son dessin. c'est incroyable, donc c'est juste une petite bague comme ça posée sur euh, le crayon. C'est ça, c'est ça, et on est vraiment un produit unique, euh, unique au monde qui permet de faire ça et du coup de, pouvoir dessiner et numériser simultanément. Super, ben, merci beaucoup Céline. Avec plaisir. où est-ce que tu vas nous amener maintenant Nous allons continuer notre tour avec les produits finis. Donc on va aller voir une calculatrice ouverte Basé sur du produit STL aussi, qui est programmable en code Python, enfin on en reparlera, c'est quelque chose de euh, ludique mais à la fois aussi tourné vers l'éducation. Très bien, allons-y. Vous amener chez Newworks, qui va vous présenter sa calculatrice ouverte, basée sur un microcontrôleur STM32, bien sûr. Je vais laisser Louise vous présenter son bébé. Très bien, bonjour Louise. Bonjour. Alors, bah, raconte-nous. Alors, je vous présente euh, Newworks. Donc, on a voulu réinventer la calculatrice graphique pour le lycée. Donc euh, notre particularité, c'est qu'on est une calculatrice ouverte dans le sens où toutes les connaissances que nous avons développées euh, sont disponibles en ligne. Donc euh, nos utilisateurs peuvent contribuer à la fois au code ou au développement du produit pour que nous, on puisse proposer des mises à jour. Et notre autre particularité, c'est qu'on propose une application Python qui, nous, qui permettent aux utilisateurs de coder directement depuis la calculatrice des scripts Python et de les exécuter sur notre calculatrice. Donc, euh, par exemple, on peut simuler une course euh, de nageurs. Donc, euh, on, écrit un petit programme de six nageurs qui vont concourir et ensuite on va avoir un classement de celui qui arrivera en premier. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de faire Oui, parce qu'aujourd'hui, Python est au programme du lycée. Donc aujourd'hui, en mathématiques, en physique ou même dans d'autres matières, ils doivent apprendre à coder. Donc ça peut être du code plutôt simple à plus compliqué. Mais oui, c'est au programme. Très bien, donc déjà une bonne opportunité, une belle opportunité pour les jeunes euh, de développer du code sur une plateforme euh, encore accessible. Oui. Super, ben, merci beaucoup Louise. Alors John, où est-ce qu'on va aller maintenant Et maintenant, on va finir notre tour inventé. Je vais devoir vous quitter bientôt avec en oh. fait une introduction sur ce qui viendra après, sur la production, puisque nous allons voir les puces, alors l'état tout petit, petit, petit, petit, petit, avec ce qu'on appelle une binoculaire qui va vous permettre de voir des toutes petites puces. Allez, on y va On va plonger vers le petit en commençant par les boîtiers, ce qui est encore gros pour nous, mais qui est déjà très très très petit. Donc on va commencer avec des tout petits boîtiers qui sont conçus, des petits grains que vous voyez là. Je vais laisser Christophe vous présenter ça. Ok, bah, bonjour Christophe. Bonjour. Alors raconte-nous un peu euh, ce qu'il y a Pourquoi on fait tout petit Voilà. Et eh, parce qu'avant, nos clients, ils se contentaient de ce type de composants, parce que c'était pour mettre dans des machines à laver, des télés, on avait de la place. Aujourd'hui, comme on doit mettre ce type de composants dans des petits appareils électroniques comme les smartphones, les tablettes, les clients ne peuvent plus utiliser ce type de composants, sachant qu'il faut en mettre une vingtaine par, appareil. Donc il faut que ce soit très petit, que ça prenne très peu de place et qu'on puisse les placer facilement n'importe où sur le circuit électronique. Du coup, aujourd'hui, on en est arrivé à faire des composants de cette dimension. Alors là, on ne voit rien, hein, mais ça fait, c'est ce qu'on peut voir à l'écran ici, qui est sous le microscope, ça fait 600 microns par 300 microns par 300 microns et euh, ça permet d'être intégré facilement dans les, dans les petits téléphones portables. On dirait carrément des graines de poivre, en fait. On dirait du pepper, c'est ça. On dirait tout à fait des graines de poivre, mais là-dedans on a euh, deux, on peut protéger deux lignes euh, de notre circuit imprimé malgré tout, malgré la, petite taille. Et ça protège contre les décharges électrostatiques qui ne doivent pas pénétrer dans nos appareils, sinon les microprocesseurs derrière pourraient être abîmés. Voilà de la protection UST. Euh, voilà, c'est ça, tout à fait. Et contre les surcharges de tension du, réseau euh, domestique aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce euh, qu'on on utilise on part de, plaquettes de silicium, vous verrez plus tard chez nos collègues comment ils font ça. Nous, on récupère la plaquette avec toutes les fonctions électroniques présentes et on va faire le procédé d'assemblage qui permet d'arriver jusque-là. C'est que le composant qui va être utilisé par le client au final. On commence par mettre des petites billes de brasure donc là, on a à peu près 300 000 composants sur une plaquette 6 pouces. C'est tellement petit qu'on en a beaucoup déjà. On met des petites billes de brasure en face de chaque connexion de la puce. Une fois qu'on a fait ça, on vient faire des tranchées, parce que chaque puce est un petit rectangle, donc on fait des tranchées pour isoler les puces les unes des autres. On garde quand même une semelle commune de silicium pour continuer à travailler le wafer. Ensuite, on vient mouler toute la face avant et ça va rentrer dans les tranchées qu'on a créées. Donc là, on se retrouve avec euh, une semelle de silicium, de la, de la résine dessus qui est rentrée aussi entre les puces. Ensuite, on vient amincir la face avant parce que là, on avait recouvert toutes les connexions. Donc là, on, a, on va ajourer tous les bums, c'est pour ça qu'on les voit ensuite ici. Ensuite, on vient affiner toute la face arrière pour enlever la semelle qui était commune comme ça. Chaque composant est vraiment individuel. Et comme il y a encore du silicium exposé et qu'on veut tout protéger, on vient remouler la face arrière pour avoir de la résine sur les six faces des composants. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre, euh, notre wafer on le monte comme, un, comme un wafer euh, traditionnel, part que là il est complètement moulé. Et on vient découper dans chaque euh, tranchée qu'on a remplie de résine, avec une lame très fine, on vient découper pour isoler chaque composant. Donc ici on voit que tous les composants sont individuels, désolidarisés les uns des autres. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur ce type d'équipement qui va inspecter d'abord chaque euh, composant, s'il a le bon aspect on a appris euh, ce que c'était comme bon composant, il va prendre le composant, il va le tester électriquement, il va inspecter aussi les cinq autres faces, et si l'inspection est bonne visuellement et si électriquement on remplit le cahier des charges, à ce moment-là, le composant est mis en bande, l'équipement le met en bande, il a mis à peu près 30 000 par heure en bande, il va très vite, et c'est ce que reçoit le client. Donc ici, il y a 15 000 produits par bobine qui sont envoyés chez le client. Bah, merci beaucoup pour cette explication. Ça a l'air d'être un processus euh, très très complexe. Mais on a l'air de quand même bien le maîtriser. Bah heureusement, on a des équipements automatiques qui font très bien le travail. Il faut juste savoir les régler comme il faut. Alors John, on a terminé notre visite Voilà, ça y est. Je te libère, je te laisse passer au monde de la fabrication. On va plonger encore plus profondément dans les puces. Très bien, j'ai hâte. Merci beaucoup, John. Merci à toi. Bon, ben, maintenant, on va visiter l'univers fabriqué avec Joris. Bonjour, Joris. Bonjour, Sarah, tout à fait. Donc, comme vous pouvez le voir, l'univers fabriqué sur notre droite, avec notre stand ST euh, propre à cet univers, nos différentes euh, usines de fabrication. On va pouvoir voir le début du produit jusqu'à euh, la fin, les composants ST qui équipent les, différentes, les différents produits finaux. Super. Eh ben, on y va. C'est parti. Donc là, comme expliqué précédemment, on est au point de départ euh, de la fabrication avec les monocristallins extraits euh, du silicium. Et on a aussi un petit musée derrière avec les différentes plaquettes, les différentes tailles que va nous présenter Marie-Pierre. Super, merci. Alors bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Donc en fait ici on est dans la, partie fabrication. Donc pour fabriquer euh, des puces électroniques, on part du silicium, un semi-conducteur. Donc on achète, nous, les, plaquettes euh, déjà coupées et polies. Donc les plaquettes sont fabriquées à partir de ce genre de choses qui sont des lingots de, silicium monocristallin. Ensuite, le challenge, c'est d'imprimer euh, le dessin du produit sur les plaquettes de silicium. Et donc ça, ça se fait euh, en à peu près 600 étapes de fabrication. et c'est essentiellement de la physico-chimie et de l'optique, puisqu'on va se servir d'un masque euh, de chrome avec le dessin euh, du produit. Et donc euh, ce dessin est découpé en différents niveaux, une trentaine, et qui vont servir à cette fabrication. C'est une espèce de mille feuilles en fait, de couches, avec de la photo et de la gravure, du dépôt. Et comme je disais, il faut à peu près 600 étapes, deux mois pour fabriquer la plaquette. Et une fois qu'elle est terminée, on va la tester électriquement pour vérifier que les, les propriétés électriques correspondent à celles euh, demandées par le client. Et une fois qu'on l'aura testé électriquement, on va découper euh, les, puces. Hein. On voit les petits traits verticaux et horizontaux qui sont, représentent les chemins de découpe entre chaque puce. Voilà, ici on a la, la plaquette découpée. Et une fois qu'on l'a découpée, on va la monter dans des, dans des boîtiers ou sur des films selon la, destination. Voilà, et ensuite à la fin, on va tester électriquement euh, la puce euh, pour être sûr que avant de l'envoyer chez le client, elle correspond euh, à, la demande au niveau euh, fonctionnement. Alors une question que des fois des gens y posent et je pense que c'est pas tout le monde qui connaît la réponse, c'est pourquoi est-ce que les plaquettes sont rondes En fait ça vient de la fabrication du lingot de silicium, hein, puisque en fait il c'est du tirage, du tirage de lingots avec un germe monocristallin qui tourne. Et donc le, lingot de silicium est, rond. En fait, c'est un cylindre. Hein. Ici, on voit simplement le bout, l'extrémité avec le germe. Mais euh, c'est des, cylindres de silicium qui font plusieurs, euh, euh, parfois plusieurs mètres de longueur et qui sont ronds de par la méthode de fabrication. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était très intéressant. Avec grand plaisir. Alors Joris, on en est eu maintenant Eh bien écoute Sarah, on est tout simplement devant la faction. Donc euh, je vais laisser euh, Valentin, l'expert équipement, t'en dire un petit peu plus sur cet équipement. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors, c'est quoi cette machine La machine que tu peux voir ici, c'est une machine qui nous permet d'inspecter les plaques, de contrôler à différentes étapes du process qu'il n'y a pas de défaut sur la plaque. À euh, quelle étape dans le process exactement que tu fais ce genre de vérification alors, ces vérifications peuvent s'apparenter à un contrôle qualité, donc ça, s'intercale à plusieurs étapes du process. À chaque fois qu'il y a une étape critique, en l'occurrence, on vient regarder sur cette machine si on a des défauts. Alors, combien de fois à peu près euh, Entre une dizaine et une quinzaine de fois euh, par plaque durant sa vie, on va inspecter les défauts euh, sur cette machine. Mais on a également d'autres machines qui nous permettent de voir des plus petits défauts. Ok, donc toujours parce qu'on voudrait avoir le maximum de qualité avec nos plaquettes, j'imagine. Exactement, l'idée c'est de, détecter le plus rapidement possible lorsqu'il y a un défaut sur les machines qui produisent euh, les puces électroniques, qui les fabriquent. Wow, ok, merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc là on est sur la partie finale du stand, là où s'achève notre voyage. On pourra être immergé dans les usines de production avec une vidéo 3D, avec euh, un casque de réalité augmentée et découvrir certains objets connectés euh, dans lesquels des composants ST sont positionnés. Je vais laisser Alain euh, prendre la partie euh, de ce stand. Bon alors Alain, comment est-ce qu'on fait pour visiter une fabrique virtuellement Alors c'est très simple. Je vais demander à Joris de mettre ce casque. C'est un casque de réalité virtuelle. Ah, d'accord Dans ce casque, en fait, il y a, quatre films euh, qui permettent de découvrir la fabrication du site de Rousset. Ah, voilà, alors par exemple, il y a un premier film qui va décrire la zone de fabrication. Hein. Et un, deuxième film, La zone de test. Donc ça va permettre à Joris de découvrir l'environnement de fabrication en trois dimensions. D'accord Il va pouvoir évoluer dans tout l'environnement en bougeant euh, la tête euh, et euh, orienter son regard dans la direction qu'il souhaite. D'accord, donc là maintenant, Joris, il est à Rousset. Là, Joris est à Rousset, oui. Il est en pleine salle de fabrication et on compte sur lui pour améliorer la production. maintenant, on va passer sur les composants c'est par ici, on a, une, on a une vitrine euh, donc, qui permet de, de, présenter au public euh, les objets euh, dans lesquels se trouvent nos composants. Bon, c'est des produits qui sont très familiers pour eux, donc ça, attire de suite leur attention. Hein. On a par exemple des montres connectées, on a également des éléments de console vidéo et des produits un peu plus familiers comme la lampe frontale ou alors le, pommeau de douche. Voilà. Et on voit, effectivement que les gens, ils sont, euh, ah oui, oui. C'est ce qui les attire en premier sur le stand, parce que euh, ça leur parle. Et après, ça nous permet d'introduire un petit peu ce qu'on fait, les produits et euh, la façon dont on les fabrique. Super. Et eh ben, merci beaucoup Alain pour cette visite. Avec plaisir. Bon, ben, Joris, je pense qu'on a terminé notre aventure ensemble dans l'univers de la fabrication. Merci beaucoup d'avoir fait cette visite avec nous. Et eh bien, merci à toi, Sarah et bonne continuation avec l'événement. Merci.